lebelelang palo yeo ke e ngwetšego mo letlapeng Kwekwe. karabo ke eng Senza 8. Very good. Senza 8. Bjale šomiša dibloko tša gago o mpontšhe gore o ka dira bjang lesomešupa ntšha senyane. 17 come and bone ke iphi 17 thabatha 9 siyibone re paka dibloko tše lesomešupa fela e sego senyane Gopola gore mo ga re oketše efela re a tloša. Ka gona re paka lesomešupa feela gomme ra ntšha senyane. Susanai. Okay. Theeletšang. A re boneng gore sehlopha se sengwe se e dirile bjang. Ke tla le bontšha. Go lesomešupa re na le lesome le tee. Metšo ke ye mekae? 12, 14, 16, 17. Ne? Ke thoma ka lesomešupa laka. Ke moka ke swanetše go dira eng? Sethabathe ngapi? Sethabathe nine. Ke tloša senyane. A re boneng. Ke nyaka go tloša senyane. Na nka tloša senyane go tšwa mo go metšo ye ye šupa? Ewe, masisuse. One, two, four, six. Ke xo thaka tše pedi. Na ke tla dira eng ka lesome le? Di kgomarelane, go kaone ke tše tšeo di sa kgomarelanago. A re tšhentšhišeng. Two, four, six, eight, ten. Ne? Ke na le metšo ye lesome lefelong la lesome le tee. Ga. Ne? Na ke tloša ye mekae? Nine. Must have a to nine. A re e tlošeng. Bjale re ka tloša metšo ye senyane. Four, six. Bjale ke dira eng? Ke tšea ye mebedi go tšwa mo. Ka gore ye e arogane, nka tšea ye mebedi go tšwa mo go yona. Na ke tšea ye mekae go lesome le? Ee, o tšwa. re a tloša go ntšha go raya gore re a tloša go šetše ye mekae ye mekae a re ngwaleng karabo ya ku-8 mamelane ke grade 3